Masyarakat setempat percaya bahwa gunung yang terletak di Kecamatan Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat, itu merupakan tempat petilasan atau bertapa Prabu Siliwangi, raja termasyhur di Kerajaan Pajajaran. Assalamualaikum apa kabar semua kembali lagi dengan channel itu Bungsu jangan lupa subscribe like and share Berita Trans.com, kecelakaan yang sering terjadi di Jalan Tol Cikampek, Purwakarta, Padalarang, Cipularang, sejauh ini masih menjadi misteri. Penduduk sekitar tol percaya bahwa tingginya angka kecelakaan karena jalan bebas hambatan ini ada di sekitar Gunung Hejo yang angker. Beredar kabar saat pembangunan tol dimulai, pihak kontraktor berusaha menembus Gunung Hejo untuk dijadikan jalan tol. Namun, usaha itu gagal karena gunung tersebut tak bisa dirobohkan dengan alat berat. Alhasil rute jalan tol di daerah itu dibuat melingkar entah kebetulan atau tidak, banyak kecelakaan di tol Cipularang yang memakan korban jiwa terjadi di sekitar daerah itu, yaitu di kilometer 90-100. sampai Berbagai penampakan makhluk gaib juga sering muncul di sekitar kawasan tersebut sehingga memicu terjadinya kecelakaan. Masyarakat setempat percaya bahwa gunung yang terletak di Kecamatan Darangan, Purwakarta, Jawa Barat, itu merupakan tempat petilasan atau bertapa Prabu Siliwangi, raja termasyhur di Kerajaan Pajajaran. Letak petilasan itu berada di kilometer 96.2 tol Cipularang, tepatnya di sebelah kiri arah tol Bandung menuju Jakarta. Untuk menuju ke kawasan Gunung Hijau orang bisa menaiki anak tangga yang ada di samping tol tersebut. Wujud petilasan menyerupai makam dengan batu terbungkus kain putih. Di batu itulah konon Prabu Siliwangi sering bertapa. Sedangkan menurut pakar transportasi Institut Teknologi Bandung, ITB, Profesor Rofiar Z. Tamin, mengatakan bahwa trek jalan yang mulai menurun dari kilometer 100 dan ditambah beban massa dari kendaraan membuat laju kendaraan bertambah cepat. Saat kondisi seperti ini, pengemudi seharusnya meningkatkan kewaspadaan. Saat mendesain dan membangun jalan ada yang disebut kecepatan rencana. Artinya, Kendaraan akan aman jika melaju baik saat memasuki tikungan atau jalan menurun berada di bawah kecepatan rencana, ujar Tamin. Antisipasi mengatur kecepatan mobil adalah solusi untuk meminimalkan risiko mengalami kecelakaan saat melintasi tol Cipularang. Apalagi, saat melintasi kilometer 90-100, Kondisi trek menurun membuat laju kendaraan bertambah cepat dengan sendirinya. Kemudikan mobil pada rentang kecepatan 60-80 km per jam. Jadi, jika mobil Anda melalui jalan menurun, kecepatan pun akan naik tak terlalu jauh, dan masih berada di bawah batas kecepatan maksimal 100 km per jam. Waalaikumsalam terima kasih atas kunjungannya di channel kami dan demi berkembangnya channel ini kami mohon dukungannya kalian semuanya jangan lupa untuk subscribe like and share.